Birodalar, yig'lash mumkin. Ko'zda yoshlanishi, qalbni ezilishi insonning tabiatida bor narsa, lekin nima mumkin emas? Dod solib yig'lashlik, kiyimlarni yirtishlik, yuzlarni tirnashlik, boshiga tuproq sochib, sochini yulishlik. Hadis qudusida Alloh azza va jalla aytadi: "Agar men mo'min bandamning dunyodagi bir yaqinini qabz qilsam, so'ngra u sabr qilsa, Allohdan umid qilsa, uni mukofoti faqat jannat bo'ladi." otangiz o'ldimi onangiz o'ldimi bolangiz o'ldimi yaqiningiz o'ldimi inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb ollohdan sabr umid qiling ollohdan savob umid qiling sizni mukofotingiz faqat jannat bo'lishini alloh taolo o'zi xabarni beryapti